Vamos a pasar en la tarde aquí. Ya? කියලා අම්මලා තාත්තලාද අපේ page එකට ලක්ෂයක් පිරුණු දවස. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට ආදරය කරන හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අද මෙලේ ආශාවරි අපිට ගොඩක් දුක් හිතෙන දවසක්. මොකද අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න දානවා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වලින් වගේම සමාජයේ මෙදිරි රාශාවේ අපේ සංගීත කණ්ඩායමට ගොඩක් ප්‍රශ්න දානවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි අද ලයිව් එකේ අපි නලක මාමා ඒ ප්‍රශ්නේ ගැන අපේ ආදරණීය මමලා සමස්තය හැමෝටම ඒ ගැන කියයි. ඉතින් අද සමහර විට අපේ අවසාන ප්‍රසංගය වෙන්න පුළුවන් අපේ සංගීත කණ්ඩායම සංගීතවත් වෙන කොටායි කියන. ඉතින් කියන්න ඕනේ අපි අසනීපයක් වුණාම අපි බෙහෙත් ගන්න ගියාම සාමාන්‍ය උණ අකෙල්ල බෙහෙත් ගන්න ගියත් අපිට ඩොක්ටර්ලා කියනවා අපි ඉඩ මරණ හින්දා මේ වැඩි ශෝකාන හින්දා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා සමහර ඩොක්ටර්ලා හැමෝම නෙමෙයි ටික දෙනෙක් අපිට විදේ චෝදනා කරනවා ඒ වගේම අපිට කමෙන්ට් වලින් කට්ටිය බයිනවා අපේ මේ බස් එකක් දුන්නට අලුතෙන් බස් එකක් දුන්නට අපේ නාලකමමනක් දැන්නා තිබ්බා බස් එක දුන්න වෙලාවේ හොඳ කෝච් කෙනෙක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා ඒ වගේ ඒක ප්‍රශ්න මැදිරිය ආශාවරියට සංගීත ගතිය ඉතින් මේ කියන පුංචි ළමයි එක දරා ගන්න බෑ ගොඩක් ප්‍රශ්න මැද්දේ තමයි අපි ඔයාලව සතුටු කරන්න ප්‍රසංග වේදිකාව උඩ නැගලා කෑ ගහලා සින්දු කියලා ලස්සනට ප්ලේ කරලා ඔයාලව සතුටු කරාට මෙතන ආශාවරි අපිට හැමදාම ගොඩක් කටේ ප්‍රශ්න දානවා හැමදාම ප්‍රසංග වලට එද්දී සමහර පොලිසිය වලින් හැමදාම වගේ අපේ බස් එක නවත්තලා ලියනවා අපිව ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න මැද්දේ තමයි අපි ප්‍රසංගවලට සහභාගී වෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට ෂෝ වලට එන්න පරක්කු වෙන්නේ ඒ හේතු නිසා අපි හැමදාම ඉස්කෝලේ ගිහින් තමයි ෂෝ වලට එන්නේ. ඉතින් අධ්‍යාපනය ගැන කට්ටිය කතා කරනවා අපේ කැම බීම ගැන අපේ ඉඳාගන්න ගැන ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ඉඳාගන්නේ අපි හැරලා ඉන්නේ අපි ෂෝ ගන්න පැය දෙකේ තුනේ විතරයි අපි හැම වෙලේම අපි නවත්තන පහසුකම් ලබා දෙනවා. එහෙම දෙම අපිට අපේ නාලකමාම කරලා දෙනවා. අපිට අපේ ආහාර ගැනත් එයා ගොඩක් හොඳට බලන ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙදි තමයි අපි මේ ප්‍රසංගයේ එක්කම සහභාගී වුණේ. ඉතින් අද අද අවසාන ෂෝ එක වෙන්න පුළුවන් අපි කොට්ටාවේ සංගීතවත් වෙන මම නාලකමාමට දෙනවා අපේ ප්‍රශ්න ගැන ඉතින් කතා කරන්න. ස්තුතිවන්තන ඉස්ලාම අද රසිකයෝ අපිට දක්ෂයක් වෙන දවස දුක විඳන කාරණාව කියන්නේ අපි සියල්ල තීරණය කර ආශාර සම්පන්නවම අපි නවත්තන්න ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි සිද්ධ වෙනවා මේ සිද්ධි සිද්ධිට මේ මෙහෙත් ගන්න ගිහපුවාම උණක් වෙන හැදලා යාර කියන මේ නිදි මරන්න නිසා මේ ඉඳලා නිසා මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා කොළොන් හරි මේ එන්න සිද්ධිය දෙමාපිය වන්නේ නැහැ. ෂෝල්ඩ් එක ගන්න අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එන්න සිද්ධිලාගේ දෙමාපිය කියන්නේ එන ડોක්ටර් කෙනෙක් කිව්වා ඒ ડોක්ටර් නම අපි දන්නේ නැහැ. එන අවසාන ෂෝල්ඩ් එකෙන් පුළුවන්. ඒකයි කටවරු ඔක්කොම ඉස්සරහ කියන්නේ මම යාලා නිකන් තුවාලයක් හදලා ගියත් මැදිරි පිළිපොළ ඩොක්ටර්ලා කියනවා කියන්නේ මේ වාරයක් හැදලා ගියත් මෙයාලා මැදිරියේ ડોක්ටර්ලා කියන්නේ මෙයාලා නිරපොත මේ ෂෝගහම කියන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් ආන්නේ ડોක්ටර්ලා ડોක්ටර්ලා උනේ පාඩම් කරන්නේ නැතුවද එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ පිළිමේ නැද්ද කියන එක මේ මේ මේ සිදුර අවුරුදු 11යි මෙයාට අවුරුදු 12යි මෙයාට අවුරුදු 12යි දැන් 13යි 13යි මෙයාට අවුරුදු 12යි මෙයාට අවුරුදු 11යි අපේ මිහිලි ඕලෙවල් ලියලා ඉන්නේ එළව කරන්නේ මෙයාට අවුරුදු 14යි ඉතින් මේ පුංචි පැටව් එතකොට අවුරුදු 11ක පුංචි පැටව් බොරු කියන්නේ කවදාකවත් ඒ නිසා ඒ එයාගේ මහානන්ද මොකද මේක ඔක්කොම ලවරන් කරන අපිට බාධා නැත්නම් ඇයි කියලා අහනවා ඉතින් සුද්ධිලාගේ දෙමාපියන්ට කොයි ડોක්ටර් කිව්වද දන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේ ડોක්ටර්ලාගේ සමසමට සමහර බොහෝ අය කැමති ඇති බෑන් යන අවස්ථරයකට විශේෂයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ සංගීතකරණ බොහොමයක් ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා ඒ නිසා අපි තීරණය කරා සංයුත කරන්න නැති මොනවක් කරා කියන එක කල්ලු වලත් කතා කරගෙන ඉන්නේ කවුද ඉන්නේ මුලින්ම මේ අපි මේ ලයිව් බලාගෙන ඉන්න සහ මෙච්චර කාලයක් අපිට මෙතන උදව් කරපු සහ වචනකින් හරි අපිව මේ පුංචි පටන්ගේ හිත වටන්න අපිට හේතුවන හැමෝටම මම මේ වෙලාවේ ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයාලා දුන්න වචනයක් හින්දා තමයි يعني ඔයාලා දුන්න දේවල් හින්දා තමයි ඔයාලට කීප දේවල් නිසා තමයි අපි අද මෙතන ඉන්නේ. අපි අඩුපාඩු හදාගෙන අපේ ගමන මෙච්චර කාලයක් يعني අවුරුදු එකමාරක් විතර වගේ නේද පොඩි කාලයකදී අපි ආශාවරී කියලා කියන නම ලෝකෙට රැංගියේ පුංචි කාලෙකදී. ඉතින් මුලින්ම මම ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිට මේ වගේ පුංචි කාලෙකදී මේ වගේ තැනකට එන්න උදව් කළාට. ඉතින් මම කතා කරන්නම් මේ පොඩ්ඩක් අය අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අයගේ අධ්‍යාපනය සහ සංගීතය කියලා කියන එක. මුලින්ම අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නම් ඒක අපිට ගොඩක් වටිනින්. අතර මේ දරුවෝ හැමෝම පන්ති මේ මෑතක අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට මුහුණ දුන්නා. එයා එයාගේ රිසල්ට්ස් එයා උපරිමයෙන්ම දාලා එයාගේ දක්ෂතාවය පෙන්වුවා. ඒ වගේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල හොඳම ලකුණු ගන්නවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ටියුෂන් යන ක්ලාස් වල ඒ වගේත් හොඳට ලකුණු අරගෙන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් අයට හිතෙන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ ඇරුණාම ප්‍රසංග වලට සහභාගී වෙද්දී මේගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ වැඩ කරගන්න, ඉස්කෝලේ පාඩම් වල කරගන්න විදිහක් නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඒකට අපේ සර් මේ අපිට මාෂ මාමා අරන් දුන්න අපිට ලස්සන වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ ඇතුළෙම රවුටරයක් සවි කරලා මේගොල්ලන්ට මේ වාහනේ ඇතුළේ ඉඳන්ම සූපහසු විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය කරගන්න ගොලන්ට අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. වගේම තමයි සංගීතය පැත්තින් කිව්වොත් අපිත් එක්ක ගොඩාක් හොඳට hina වෙලා කතා බහ කරන ගොඩාක් දෙනා සංගීතය දන්න සහ සංගීතය නොදන්න බොහෝ දෙනා අපිට දොස් කියනවා මේ දරුවන්ගේ සංගීතයට. ඉතින් ඇත්තරම මම සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීතය පිළිබඳ උපාධියක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මමත් තව බොහෝම දේවල් තියෙන ඉගෙන ගන්න. මම කියන්නේ මම මේ හැමදේම ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. අපි සර් කියන්නේ අපි මේ හැමදේම දන්නවා මේ ළමයිනත් කවදාවත් කියන්නේ අපි මේ සංගීතයේ උපරිම තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. මිනිස්සුන්ගේ ආදරේ අතින් අපි උපරිම තැනට ඇවිල්ලා හිටියට අපි උපරිම තැනට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මේ ඉන්න දරුවන්ගේ කිසිම දෙමව්පියෙක් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ චරිත නෙමෙයි. මේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ හරිම අහිංසක දුප්පත් මේ පොළොන්නරුවේ මේ ගොවිතැන් කරගෙන ඉන්න හරිම දුප්පත් දෙමව්පිය මගේ තාත්තත් ගොවියෙක් ඉතින් ඒක නිසා මතක් කරන්න ඕනේ නාලක සර් තමයි මේ තැන් තැන් වල ඉසිරිලා හිටපු පුංචි පැටව ටිකක් එක තැනකට අරගෙන ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ට ඇඟේවත් නොතිබුණු අනිත් එක මේ දෙමව්පියන් මම හිතන්නේ දෙමව්පියන්ගේත් හිතේ හීනයක් තියෙන නැතුවට මගේ දරුවෝ කවදා හරි මම මේ තැනින් ඉස්සර ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ දරුවන්ගේවත් දෙමව්පියන්ගේවත් මේ රටේවත් තිබුණේ නැති විදිහේ හීනයක් මේ ළමයින්ට දීලා මේ ලංකාවේ සංගීත ශාස්ත්‍රය මේ කණ්ඩායම් සංගීත ශාස්ත්‍රයේ උඩු යටිකුරු කරපු කෙනෙක් තමයි අපේ නාලක සර්. ඉතින් සංගීතය අතින් අපිට බඳුන අයටත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. මම එදත් එක දවසක් මම ලයිව් එක කිව්වා. එක දවසක් ප්‍රසංගයකට මම මතක් කරා. අපේ අඩුපාඩු ඕන තරම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි නොදන්න දේවල් තව බොහොමයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ මේ අයට මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කියලා දෙන්න කියලා මම ඉදත් කිව්වා. නමුත් අපිට දිගින් දිගටම එනකොට මේ දරුවන්ට උනත් ඒක දරා ගන්න බැරුව දෙමාපියෝ දන්නේ නැහැ දෙමාපියෝ දන්නේ නැහැ මෙයාලා ගිහපහම දෙමාපියෝ ඔලු පුරන ඉතින් ඔව් අනිත් එක දෙමව ගොඩාක් දෙනෙක් මම කියන්නේ හැමෝම කියලා මිනිසුන්ගේ ආදරය නිසා තමයි අපි අද මෙතන ඉන්නේ ඉතින් නමුත් සමහර පිරිසක් ඉන්නවා මොන හරි හොඳ දෙයක් කරනකොට උදව් කරනවා වගේම ඒ දේවල් කඩාකප්පල් කරලා දාන පිරිසක් ඉතින් ඒ අය මේ අයගේ දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ වලට ගොඩාක් විෂ දාලා තිනවා මේ දරුවෝ මේ සංගීතය නිසා අසනීප වෙනවා මේගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වෙනවා එතකොට සර් මේ ළමයි යොදවලා සල්ලි හම්බ කරගන්නවා ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ගොඩාක් ප්‍රශ්න හැම වෙලේම ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ හැම ප්‍රසංගයකටම සහභාගී වෙන්න ගියොත් අපිට පුංචි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපි හැමෝම හිත හොඳින් යන්නේ. අපි අතර ගොඩක් දේවල් අපි හොඳින් විසඳගත්තා. පිටින් එන ප්‍රශ්න ඇත්තටම දරා ගන්න බෑ. මොකද පිට අයගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ ඒවා හරි අසාමාන්‍ය ප්‍රශ්න අපිට හිතාගන්න බෑ ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම කරන්නේ අපිට වෙච්ච එක ප්‍රශ්නයක් අහනම් කරන්න පවා තැනට වැටුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දරුවන්ට මේ දරුවෝ තමයි අපේ රටේ ඉන්න අනාගතය. මේගොල්ලෝ තමයි කවදා හරි අපි මේ අනාගතේ දකින්නනේ මේ දරුවන්ගේ දරුවන්ගෙන් මේ රට ලස්සන වෙනවා. ඉතින් මේ දරුවන්ට වචනකින් හරි උදව් කරනවා මිසක් මේ දරුවන්ගේ තලලා පෙරලා ඒගොල්ලන්ගේ මානසික මට්ටම පල්ලෙහාට වටලා මොකද්ද කරන්න කියන එක ඇත්තට මට අපිට තේරුම් ගන්න බැරුව වෙන ඒක නිසා ඔතන නේද කියලා දාන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේම සතුට කරන්න ප්‍රසංග වේදිකාවේ අපි hina වෙලා අපි සංගීතය සැපයුවට නදුරි ආශාවරි අපි චූටි ළමයි ටික අපි ටික හිත ඇතුලේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියාගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් අපේ සමහර අපේ අනිත් අපේ අම්මලා තාත්තලාට සමහරක් වෛද්‍යවරු ඒ වගේම සමහරක් පොලිසි වලින් සමහරක් පිරිස ඉන්නවා ප්‍රශ්න දාන කට්ටිය කට්ටිය අපේ අම්මලාට තාත්තලාගේ ඔළුවලට මොනවද දේවල් දාලා තියෙන ඉතින් අද ඉතින් අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ ඊට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වේද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් සංග වේදිකාවේ ආයෙ දකින්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ අපි සංගරන්නෑම. අපේ ඒ නිසා පැටෝ ටික ඔක්කොම ඉස්සරහා තමයි මේ ගැටලු නැත්තම් ගැටලු ඒ නිසා සුද්ධිට මොකද මේ කිසිම කෙනෙක් නැතුව මම සංගීත කණ්ඩායම ඉස්සරහට පවත්වා යන්න මේ කොනගෙන මේ කිසිම දරුවෙක් නැතුව සංගීත ගන්න පවත්වන්න කැමති නැහැ. ඉතින් හැබැයි ක්‍රියාශීලී දරුවෝ ඉන්නේ සුද්ධි ක්‍රියාශීලී නිසා තමයි මේ එයා ගම් වාදනය කරන්නේ. ඉතින් මෙයාලා පුතේ ඔයාලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. මම අසනීප තියෙනවා. මෙලා දැන් මේගොල්ලෝ ඉතින් ඇහුවොත් තමයි දැනගන්න වෙන්නේ. මේ සුද්ධි. ඒ නිසා මේ මෙයාලට කොයි ડોක්ටර්වත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විවිධ ප්‍රශ්න බාධකින්දා සුද්දිලාගේ ඉතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා සුද්දිට සම සාදා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි තීරණය කරන්නේ සංගම් නවත්තන්න. මොකද මෑලා නිින්ද ගැන මෙයාලා කැහම ගැන මෙයාලා අධ්‍යාපනය කියන එක මෙයාලා නෝන තමයි ඉනනම් කියලා. අනිත් ඔය කියන ආයි මලක් පොත් වල පාඩම් කරනවා. ඊයතර මෙයාලා ලියනවා කියනවා මාත් ඉතින් ඉස්කෝල යනවා. ඉතින් මෙයාලා අහිංසක දෙමාපියන් සමහර විට මම ඉස්පත් අහිංසක අපේ තාත්තා තියෙන යම්ම කියනවා. දෙමාපියන්ගේ හිත්වල දෙමාපියන්ගේ ඔළුවලට මේක දරා ගන්න බැරි තීසක් තිබු නිර්මාණ නිසා එය සතුරු කරන්න වෙනවා මොකද අපි මේ අපි පුංචි කන මාතේ දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මම දුකයි කවුරු නැතුව බෑන්නේ කරා යන්නේ එහෙනම් අපේ ටීම් එක බෑන්නේ නවත්තන්න කියලා මේ දුක්ලා මැදිරිගලේ කොන ඩොක්ටර්ලා කීප දෙනෙක් ඔක්කොම අනේ ඒ නිසා මේ අපේ ගමේ සමහර මිනිස්සු වගේම මේ මුදල් ගැන අහනවා, බස් ගැන අහනවා. අපි ඒක අපි මහ දුකක් නින්නේ. මේ සතුටුම විදියට මේ මම විඳින ඒ දුක ගැන මම විතරයි. ඒ නිසා මේ දරුවෝ සැපසේ තියන්න මේගොල්ලොන්ට කන්න බොන්න විදි මේගොල්ලෝ ගන්නවා. මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් කවදාකවත් මං අතින් අරද්දා කොහොම මේගොල්ලෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉස්ස. ඒ වුණාට මෙයාලගේ සමාජය දැන් අද ඇවිල්ලා බෑ අම්මා. එන්නේ මම මන්නත් ඉන්න මේන බෑලා යන්න ඉන්නේ. මේ අම්මා කිසිම කතාව කියන්නේ. එතකොට ඉතින් සුද්ධිලාගේ දේ මම කොයි ડોක්ටර් දන්නේ පස්සේ යන්නේ. ඊළඟ ඉන්න අද මම ඩිටේල් පස්සේ ප්‍රශ්න වලට යන්නේ මම සුද්ධිලාට කතා කරා. අමාරු කොහොමද දැනෙන්නේ? මම හව කවුද ડોක්ටර් කියලා. ඒ හින්දා ඉතින් ගැටලුවක ප්‍රශ්න වැඩි දරා ගන්න අමාරුයි. ප්‍රශ්න වලක් දරා ගත්තා. ඒ කියන්නේ සංකල්ප නවත්ත වෙලා කියලා කියනවා මෙතනින් කරන්න දෙයක් නැහැ. හිතේ මාර කියන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලා බලපුව ඔයාලා වහපුව ඔයාලා මන්න පාවති. මෙන්න කියන්න පුතේ. ගොඩාක් ස්තුතියි. අපිට දුන්න ආදරයට තාමත් වගේ මම ප්‍රසංගයේ ටිකා වෙලා හැමෝටම ස්තුති කරා. ඉතින් අදත් කියන්නේ හැමෝටම ස්තුතියි ගොඩාක්. ඉතින් අර කියන්න දෙන්නේ මම ගොඩක් පාරක් ප්‍රසංගයේදී බාද කිව්වා. අපිට සමාජ මාධ්‍යයට අගලින් වඩිනවා කියලා මම සැරේ සැරේ මතක් කරා දෙවිකාවුන්ටදී. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ වරුන්නේ නැහැ. හරි දෙමාපියන් ඉල්ල යනවා. දෙමව්පියන්ගෙටත් ඔළුවලට දාලා අපේ නාලක මාමටත් බයිනවා අපිට මෙච්චර හොඳට අපිව බලා ගන්න අපේ ආදරණීය ගුරු පියාණන්ටත් බයිනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ආහාර ගැන කිව්වොත් අපිට කවදාවත් අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් හම්බෙන්නේ නැති දේවල් අපේ නාලක මාම අපිට කන්න අරන් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් කවදාවත් එහෙම බඩගින්නේ අපිව කියලා නැහැ. අපි දාගන්න අපේ දාගන්න මේක ගැන කිව්වොත් අපි හැරිලා ඉන්නේ අපේ ෂෝ එක ගහන පැය දෙකේ තුනේ විතරයි. ඉතින් පස්සේ අපි වැන් එකේ යන කෙනෙක්දී එන කෙනෙක්දී අපි කොහෙවත් නවතිනවා නම් අපි එතන නිදා ගන්න අපි වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා එහෙම දෙයක් කරගෙන අපේ අධ්‍යාපනයේ නේරක් එක්සෑම් වෙනවා අපිට වාර විභාගේ තියෙන ඉස්සරහට ඒවටත් අපි පාඩම් කරන ගමන් තමයි මේක සංවේදීකවල අපි සංගීතවත් වෙන්නේ ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අද වෙනකම් ඉදිරි ක්‍රියාශාවරියක් එක්ක ඉඳලා අපිට ආදරේ කරලා අපිව උඩට අරගෙන ඇවිල්ලා අපිට ශක්තියක් වුණ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම ලස්සන බස් එකක් අරන් දුන්නා අර්ෂපා මොහොසියල්පදී අපේ ලක්මන් මාමේවට ගොඩාක් ස්තුතියි අපේ බස් එකටත් ගොඩක් අහිමි බැලලා තිබ්බා අපිට බස් එකක් දෙනවා වැඩි හොඳ කෝච් කෙනෙක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා අපිට ඇත්තටම යන්න වාහනයක්වත් නැතුව තිබ්බ සංගීත ගන්න යනට ඒ වගේ ලස්සන බස් එකක් දෙනකොට ලක්මන් මාමේවට ගොඩාක් දෙනවා චමිල මාමට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි අද සංගීතයේ අවසාන ප්‍රසංගය වෙන්න පුළුවන් කොස්තාරේ. ගොඩක් දුකයි සංගීත ගන්නව නවත්තන්න මොකද අපි විතරයි දන්නේ අපි කොච්චර අමාරුවෙන්ද මේ සංගීත ගන්න කරගෙන ආවේ කියලා. දින තු ගන්න එක. අපි අපේ නාගරෝම හැමදාම කියන්නේ මෙහි එක්කෙනෙක් ගැලවුණොත් අපි කවදාවත් ප්‍රසංග වේදිකාවට ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් සුද්ධි නැතුව අපිට කවදාවත් සංගීතය අපිට දෙන්න බෑ ඔයාලට මොකද අපි ඔක්කොමලා එකවගේ ඉන්නේ අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ අපි කැමති නෑ එක්කෙනෙක් නැතුව මේ සංගීත කණ්ඩායම ඉදිරියට අරන් යන්න ඒ නිසා අපි අදින් පස්සේ මේ සංගීත කණ්ඩායම නවත්තනවා ගොඩක් කට්ටිය සතුටු වෙයි අපිට අපි අදලා 50 60 ගොඩක් කට්ටිය සතුටු වෙයි ඒත් ස්තුති හැමෝටම අපිට වැඩි දෙයක් නරඹන්න උවහා ගන්න අපිට අඩුපාඩු කියලා දුන්න හැමෝටම ting ada peosan pesan balan balana utale on ta mara ta karanawa ida saya ke balana ta enne kiyala wage madayu ඔය බලන හැමෝටම අද මගේ නිරාශාවෙන් අපිත් එක්ක ini. වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ප්‍රවෘත්ත අවස්ථා පටන් ගන්න පුළුවන් සිද්ධිය ගැටලු නිසා තමයි අපි ප්‍රධාන දෙන්න තමයි අපි සම්මිත ගන්න අවස්ථාවක් ගන්න මට ආදරය කරමු මම කතාවට ආදරය කරපු අපි උදව් කරපු ඒක වඩාත්